a la Iglesia Rey de Reyes, estamos en el 29 aniversario de nuestra Iglesia. Estamos agradecidos a Dios por su fidelidad. Saludamos a los hermanos que se han conectado de nuevo con la Iglesia y a cada uno de los hermanos que esta mañana están aquí y han dejado todo para estar aquí. Hoy tenemos un siervo de Dios que va a compartir la palabra con nosotros. Ayer lo tuvimos, el profeta Vincenzo Petrarca. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, hermanos. Aleluya en esta mañana. Y vamos a orar por él también, hermano. Vamos a orar por él. Ayer falleció su mamá. Ayer noche le llamaron que su mamá había fallecido ayer tarde. La conocimos ahora cuando estuvimos en noviembre y bueno, vimos al Señor ahí obrando en la vida y no ha sido una vida fácil nunca la vida de su mamá ni la vida del profeta, hermanos. <laughs> nunca nadie tiene una vida fácil. Nunca, nunca, ninguno de los que estamos aquí hemos tenido una vida fácil. ¿A que no? Nos ha costado luchar, llorar, sufrir, reír, alegrarnos y siempre ir adelante. Entonces vamos a orar que el Señor traiga paz, consuelo a su vida y también a su familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por tu siervo, Señor. Que tú lo bendigas en esta mañana y lo uses. Lo uses, Señor, con poder, con gloria, Señor, con sencillez, Padre con humildad como tú siempre lo haces. Pedimos consuelo, Señor, paz a su corazón, Señor, paz al corazón de su padre, de su hermano, de su esposa, de su familia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Dios mío, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento les cubra, Señor, en estos días, Padre, ante esta pérdida dolorosa, Señor. Gracias, Dios mío. Tú para ti no te has sorprendido. A nosotros siempre nos sorprenden las cosas, a ti nunca, Señor. Tú sabías todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú guardes a su madre en el hueco de tu mano, Señor. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. In verità io non volevo dire niente di quello che è successo ieri. in realtà io non quería dire nada de lo que había sucedido ayer. Perché non voglio che con il lutto di mia madre si possa rovinare questa festa. Perché non quiero che con il lutto di mia madre si possa arruinare questa celebrazione. Siamo di festa, amen. Estamos de fiesta, amen. E dobbiamo continuare a servire il Signore, a servire Dio. E dobbiamo continuare a servire il Signore. Esta mattina ci sarà una palabra que es muy importante. Esta mañana habrá una palabra que será muy importante. Eh, la pastora Gloria ya ci ha en qualche manera anticipado en quello che dobbiamo dire. Eh, la pastora Gloria en alguna manera nos ha anticipado lo que tenemos que decir. E quindi salteremo una buona parte e ci focalizzeremo una cosa Y entonces saltaremos una gran parte y nos vamos a, a formalizar en un punto. Perché eh, ieri parlammo della gloria di Dio. Perché ayer hablábamos della gloria di Dio. E vi ricordate che parlammo di un progetto, di un disegno? Eh, ¿Se recuerdan que ayer hablaba de un proyecto, de un diseño? E diciamo che quando c'è questo progetto la gloria di Dio si manifesta. E ricordano che io decía che quando hay un progetto la gloria di Dio si manifesta. E sempre Dio fa cose per migliorare i progetti per portare avanti l'opera de Dios Y siempre Dios hace eh, em, eh, proyectos para mejorar la obra de Dios. Quindi se tú eres un figlio de Dios. Así que si tú eres un hijo de Dios e sei un discípulo. y eres un discípulo, Dios está cercando di fare cose per migliorare la tua vita. Dios está buscando de hacer cosas para mejorar tu vida. Leggiamo Hebreos capítulo 12 verso 23. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12 eh, versículo 23. Eh, Hebreos capítulo 12 versículo 23. La palabra de Dios dice así. A la congregación de los primogénitos que están eh, inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. La Biblia dice ai giusti resi perfetti. La, la, la Biblia dice a los justos eh, hechos perfectos. Che significa questo? Che significa questo? Che se siamo giusti, giustificati, non siamo perfetti. Che se si nosotros somos justos, eh, somos perfectos. No, non siamo perfetti. No, non siamo perfetti, perdon. Ma c'è bisogno di un processo per diventare perfetti per migliorare. Pero hay necesidad de un proceso para volverse, para volverse aún mejor. E in effetti possiamo vedere che ci sono tre dimensioni di statura cristiana nella parola di Dio. De hecho, podemos ver que hay tres eh, dimensiones de estatura cristiana en la palabra de Dios. La prima dimensione è quella dei credenti. La primera, la primera dimensión es la de los creyentes. La seconda è quella dei discepoli. La seconda è la de los discípulos. E la terza è quella dei figli. Y la tercera es la de los hijos. E in mezzo ai figli ci sono i primogeniti. Y en medio de los hijos están los primogénitos. Questa mattina vogliamo capire che cosa significa essere un figlio. En esta mañana eh, eh, queremos entender qué significa ser un hijo. Perché abbiamo molte chiese di credenti. Porque tenemos muchas iglesias de creyentes. Ci sono pochi discepoli. y hay pocos discípulos. Ma ci sono ancora molti meno figli. Pero aún hay muchos menos hijos. Chi sono i credenti? ¿Quiénes son los creyentes? Se leggiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Si leemos el, el Evangelio de Juan en el capítulo 8. I versetti 31 e 32. En el, ver, en el versículo 31 y 32 vediamo che Gesù fa una differenza fra i credenti e i discepoli. Podemos ver que Jesús hace una diferencia entre los creyentes y los discípulos. Juan 8. 31 y 32. 31 y 32. La palabra del Señor dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gesù stava parlando a persone che avevano creduto in lui. Jesús estaba hablando a personas que habían creído en él. Ma non permanevano nella sua parola. Pero no permanecían en su palabra. Non la mettevano in pratica. Non la ponían por obra. E questo faceva sì che non conoscevano la verità. Y esto hacía que no conocieran la verdad. Non erano liberi. No eran libres. E quello che dice la parola di Dio. Y, y lo que dice la palabra de Dios eh, in Luca capitolo 6 non lo leggiamo, lo diciamo solo. Eh, e, in Lucas capitolo 6 non lo leeremos, a, iremos un poco più Cuando rápido. Parla di costruire la casa sulla roccia o sulla sabbia. Cuando habla de construir la casa sobre la o sobre arena. e dice che una persona che ascolta la parola di Dio dice che una persona che escucha la palabra de Dios e la mette in pratica y la pone por obra è come quello che ha costruito la casa sulla roccia es como aquel que ha construido la casa sobre la roca ma se ascolto la parola mm, pero si escucho la palabra e non la metto in pratica y no la meto en práctica ho costruito una casa sulla sabbia he construido una casa sobre la arena e questo è quello che succede con i, discepoli, cioè con i credenti. Y esto es lo que sucede con los creyentes. Sono persone che vengono in chiesa. Son personas que vienen a la iglesia. Si siedono nelle sedie. Se sientan en los asientos. Gli piace ascoltare la parola di Dio. Les gusta escuchar la palabra de Dios. Gli piace adorare Dio. Les gusta adorar al Señor. Però non gli piace mettere in pratica. Pero no les gusta poner por práctica. No gli piace ascoltare e fare le cose. No les gusta escuchar y hacer las cosas. E questo purtroppo lo fa rimanere schiavo. Y esto lamentablemente los hace eh, quedarse como esclavos. Molti pensano che quando siamo credenti siamo già liberi. Muchos piensan que porque cuando ya somos creyentes somos libres. Perché spesso associamo la libertà ai problemi spirituali, ai demoni. Perché muchas veces associamo la libertà con los problemas espirituales, con los demonios. Però nella realtà non è così. Pero en la realidad no es Ci sono molte forme di schiavitù. Hay varias formas de esclavitud. E una di queste è il peccato. Y una de estas es el pecado. Leggiamo Luca capitolo 4 verso 18 e 19. Vamos a leer eh, Lucas capítulo 4 el verso eh, 18 y 19. una diferencia Nos habla de una diferencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a, a, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. E lui parla de libertad. Y él, él habla de libertad. Due tipi di libertà. Dos tipos de libertad. A los cautivos. A los cautivos. Y a los oprimidos. Y a los que están oprimidos. E quindi capiamo que ci sono due tipi di libertà. Y entonces entendemos que hay dos tipos de libertad. Amén. Amén. E se noi non mettiamo in pratica la parola di Dio, si nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, rimaniamo schiavi del peccato, quedamos esclavos del pecado, e soltanto abbiamo cambiato una religione. Y solamente hemos cambiado una religión. Prima eravamo por esempio católicos. Eh, antes quizá éramos católicos. Y e adesso siamo evangelici. Y ahora somos evangélicos. Pero la vida vida no cambiada. Pero nuestra vida no ha cambiado. qué? ¿Por qué? no estamos stiamo seguendo nessuno. Porque no estamos siguiendo a ninguno. Porque no es venendo in chiesa tú tu stai seguendo Dio. Porque no es viniendo a la iglesia que tú estás siguiendo al Señor. Ma quando non soltanto ascolti la Bibbia. Ma no solamente cuando tú escuchas la Biblia. Ma quando tu la devi mettere in pratica. Ma cuando tú la pones por obra. È là que tu inizi a essere un discípulo. Es ahí que tú inicias a ser un discípulo. Quindi non tutti quelli che vengono in chiesa sono dei discepoli. O sea, que no todos aquellos que vienen a la iglesia son discípulos. I discepoli sono quelli che stanno seguendo un maestro. Los discípulos son aquellos que están siguiendo un maestro. Che si stanno sforzando di mettere in pratica la Bibbia. Que se están esforzando por poner por obra la Biblia. quelli che si stanno sforzando di seguire un leader della Chiesa, il pastore della Chiesa. E aquellos che si stanno esforzando per seguire un leader della Iglesia, un pa il pastor della Iglesia. Li puoi vedere perché portano frutto per Dio. Les puedes ver, los puedes ver porque llevan frutos de Dios. E l'amore è uno di questi frutti. El amor es uno de estos frutos. E l'amore ci porta a fare le cose per gli altri. El amor nos lleva a hacer las cosas por los otros. Se amo mia sorella? Si yo amo a mi hermano. Y allora lo, la starò servendo. Entonces, entonces lo estaré sirviendo. En esta chiesa, cuando tú entri, ves personas que servono. En, esta iglesia, cuando tú entras, ves personas que sirven. Capisci que lo fanno porque han un amor? Entiendes que lo hacen porque han, tienen un amor. Perché se tu non riesci ad amare tuo fratello che vedi, porque si tú no puedes amar a tu hermano que ves, come puoi dire di amare a Dio che non vedi? ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? E se non puoi servire il Signore pulendo il pavimento la chiesa, Y si no puedes servir al Señor limpiando el piso de la iglesia, come pretendi di servire il Signore con la predicazione della parola di Dio? ¿cómo puedes pretender servir al Señor con la predicación de la palabra de Dios? Perché chi sarà en el poco, Dios lo constituirá sul tanto. Porque quien será fiel en lo poco, en mucho el Señor lo pondrá. Cuando tú sarai fedele nelle ricchezze ingiuste. Quando tu serás fiel en las riquezas injustas. Dios te dará las riquezas vere. Dios te dará las riquezas verdaderas. Cuando tú serás fedele nelle decime, nelle offerte. Cuando tú serás fiel en los diezmos y en las ofrendas. Dios te dará i doni spirituali. Dios te dará dones espirituales. Que son la ricchezza nei cieli. Che sono la ricchezza nello cielos. Amen. Amen. E quindi siamo andati molto veloci. Estamos facendo demasiado rápido. Perché chiedo Abbiamo già parlato dei discepoli, la pastora Gloria ce ne ha parlato. Porque ya hemos hablado de los discípulos, la pastora Gloria nos ha hablado. Ma io ti voglio parlare di qualcosa che è ancora più alto. Pero yo te quiero hablar de algo que es, todavía está mucho más alto. Essere figlio. Ser hijo. Ci sono tre tipi di padri nella vita. Uh, hay tres tipos de padres en la vida. Il primo è il padre biológico. El primero es el padre biológico. Quello que ci ha generato. Aquel que nos ha engendrado. El segundo è il Padre celestial. El segundo es el Padre celestial. El il terzo è Padre espiritual. Y el tercero es el Padre espiritual. Amén. En la chiesa parliamo de padre espiritual. En la iglesia hablamos de Padre espiritual. E molti hanno un problema con questo fatto. Y muchos tienen un problema con este hecho. Perché sempre leggono quel passo in Matteo. Porque siempre leen ese pasaje en Mateo. Che dice che non si deve chiamare nessuno padre sulla terra. Che dice che non se tiene che chiamare a ninguno padre sobre la tierra. Però quando stanno leggendo. Pero cuando están leyendo. Non vedono che padre è scritto con la P maiuscola. No ven que padre está escrito con la P mayúscula. Cioè si sta divergendo de non chiamare nessuno Padre Celeste. Eh, eh, de hecho se está refiriendo a no llamar a ninguno Padre Celestial. Tú puoi avere un solo Dio. Tú puoi tener un solo Dio. certamente un uomo non può essere Dio. Eh, desde luego un hombre no puede ser Dios. Pero no estamos hablando de una paternidad diferente. Pero nosotros estamos hablando de una paternidad diferente. Quella que aveva Pablo con Timoteo. Eh, aquella que tenía Pablo con Timoteo. ¿Y Pablo Timoteo lo llamaba figlio. Y Pablo a Timoteo lo llamaba hijo. E diceva ho tanti collaboratori. Y decía tengo tantos colaboradores. Ma nessuno ha lo stesso sentimento di Timoteo. Pero ninguno tiene el mismo sentimiento que Timoteo. E poi diceva in alcune epistole. Y después decía en algunas epístolas. Avete molti insegnanti? Te, tienen tantos eh, eh maestros, tantos enseñantes. Pero avete pochi padri. Pero tienen pocos padres. E molto spesso uno dei problemi nella Chiesa eh, Comunemente eh, uno dei problemi nella Chiesa è che i pastori vengono considerati come degli insegnanti è che i pastori vengono considerati come insegnanti e non come dei padri y no como padres e quindi veniamo per sentire la parola y entonces venimos a escuchar la palabra ma non veniamo per essere dei figli pero no venimos para ser hijos che significa essere figlio che, significa ser hijo Il Vangelo di Giovanni, il capitolo 8. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Ci parla di un grande mistero. Nos habla de un gran misterio. Essere figli. Ser hijos. Io ti, ti, invito a casa a rileggere il capitolo 8. Io ti invito in casa a rileggere il capitolo 8. Scrivi molti versetti perché ci, ci, sono cose molto profonde in quello che diremo. Eh, escribe todos los versículos porque habrá cosas muy profundas en todo lo que diremos. Giovanni capítulo 8 del verseto 37 al 39. Juan capítulo 8 del, del verso 37 al 39. Juan 8 del 37 al 39 dice así. Sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amén. Amén. Perché abbiamo letto questo versetto? Porque hemos leído este pasaje. Perché in questo versetto Gesù fa una differenza Porque en este versículo Jesús hace una diferencia molto forte muy fuerte fra quello che significa essere discendenti di Abramo entre aquello que significa ser un descendiente de Abraham e quello che significa essere un figlio di Abramo. y, eso que significa ser un hijo de Abraham. Mi state seguendo? ¿Me estás siguiendo? La differenza è in essere un figlio biologico di Abramo. La diferencia entre ser un hijo biológico de Abraham. Ed un figlio spirituale di Abramo. Y un hijo espiritual de Abraham. Mi state capendo? ¿Me estáis entendiendo? C'è una differenza. Hay una diferencia. E la differenza dove la possiamo leggere? E la differenza dove la possiamo leggere? Leggiamo Giovanni 8, il verso 44. Leamos en eh, Juan 8, il verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Amén. Di chi erano figli queste persone? ¿De quién eran hijos estas personas? pero avete capito questi versi da dove iniziano? Pero habéis entendido estos versículos de dónde inician? el capítulo 8 lo habíamos letto prima, el verso 31. Eh, el capítulo 8 lo hemos, eh, lo hemos leído primeramente el versículo 31. Dove sta dicendo a quelli che avevano creduto in lui. Donde está diciendo a aquellos que habían creído en él. Cioè Gesù sta dicendo a persone che avevano creduto in lui. Jesús está diciendo a personas que habían creído en él. Que erano figli del diavolo. Que eran hijos del diablo. Mi state capendo? Mi stai entendiendo? erano credenti, erano persone che vengono in chiesa. Eran creyentes, eran personas que venían a la iglesia. Ed erano figli del diavolo. Y eran hijos del diablo. E sfortunatamente questo succede molte volte nella chiesa. Desafortunadamente esto sucede muchas veces en la iglesia. Abbiamo molte persone che sono sedute nella chiesa, sono dei credenti. Tenemos muchas personas que están sentadas en la iglesia que son creyentes. Però in realtà sono figli del diavolo. Pero en, reali en realidad son hijos del diablo. Perché vogliono fare i desideri del diavolo. Porque quieren hacer los deseos caos del diablo. Jesús qua dando una clave molto profunda. Jesús aquí está dando una clave muy profunda. Dime cuáles son tus desiderios. desideri Dime cuáles son tus deseos e Y yo te diré de quién eres hijo. y yo te diré de quién eres hijo. Amén. Amén. Esto es profundo. Amén dice, esto es profundo. Es quello che diceva prima la pastora uh, Gloria. Eh, eh, lo que decía anteriormente la pastora Gloria. Se io porto la croce. Si yo llevo la cruz. son muriendo a mí mismo. Estoy muriendo a mí mismo. No puedo saber i miei desideri. No puedo tener mis deseos. Ma debo tener i suoi desideri. Mas tengo que tener sus deseos. ¿Y e tantas personas vengono en chiesa. Tantas personas vienen a la iglesia. ¿Para portar avanti i propri desideri. Para llevar adelante los propios deseos. Ma Dio sta chiamando una generazione Pero Dios está llamando a una generación per portare avanti i desideri di un padre. para llevar adelante los deseos de un padre. Mi state capendo? ¿Me estás entendiendo? El padre no es soltanto Dio, El Padre no es solamente Dios, è anche il tuo padre naturale eh, es también tu Padre ed natural è il tuo padre spirituale. y también es tu Padre espiritual. Questo è qualcosa di fondamentale. Esto es algo fundamental. Mi stai capendo? ¿Me estás entendiendo? Es qualcosa di così forte, di così profondo. Es, es una cosa tal, tan fuerte y tan profunda. Tu considera che oggi noi siamo qua? Eh, tu considera che oggi noi nosotros estamos aquí? Perché un giorno una persona Porque un día una persona ha deciso di seguire i desideri di un padre. Ha decidido seguir los deseos de un padre. Sai chi è questa persona? ¿Sabes quién es esta persona? Perché Gesù è venuto al mundo? ¿Por qué Jesús ha venido al mundo? Dio ha tanto amato il mondo Dio- Dios ha tanto amado el mundo che ha dato suo figlio Gesù que ha, que ha dado su Hijo Jesús a morire per noi. a morir por nosotros. Jesús no eh, ha dato espontáneamente la propia vida. Jesús no ha dado su vida espontáneamente, No, sì, sí, sua la, volontà. la dio de su voluntad. Perché? ¿Por qué? Perché voleva adempiere il desiderio del Padre. Porque quería hacer realidad el deseo del Padre. Amén. Amén. No sé si me están siguiendo. No, so, no sé si me están siguiendo. Son cosas un poco profundas. Son cosas un poco profundas. Ma voy voglio lasciare un segno questa mattina. Pero en esta mañana quiero dejar una, un, una, un señal. Qualcosa di profondo nel Algo tuo cuore. De profundo en tu corazón. Perché i veri figli non sono quelli di sangue, Porque los verdaderos hijos no son aquellos de sangre, ma sono quelli di spirito. Ma son aquellos de espíritu. Quanti figli ha avuto Abramo? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Quanti figli ha avuto Abramo? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Muchos. los I figli naturali Los hijos naturales Però in realtà Pero en realidad ne aveva uno solo. tenía solo uno. Dice, come? Che stai diciendo, fratello? Dice, pero ¿qué es lo que estás diciendo, mi hermano? Eresia. <laughs> Eresia. Se <laughs> tu leggi attentamente, Si tú lees atentamente, Cuando Dio parla de Abramo cuando Dios habla de Abraham e gli dice di offrire suo figlio, y le dice de ofrecer su hijo, no dice offrimi uno dei tuoi figli. No le dice ofrece uno de tus hijos. Ma dice el l'unico figlio. Ma le dice ofréceme el único hijo. Quello che tu ami. Aquel, aquel al que tú amas. Perché per Dio il figlio non era Ismaele. Porque para para Dios el hijo no era Ismael. Porque Ismael era de la carne. Porque él el hijo era hijo de la carne. Ma per lui el figlio era Isacco. Para, pero para él su hijo era Isaac. Porque era el hijo de la promesa. Porque era el hijo de la promesa. Amén. Amén. Me state lo quello che sto dicendo? ¿Estáis, entendiendo lo que estoy diciendo? Lo sé que estas cosas son uh, Lo sé que estas cosas son profundas. Pero estoy hablando al líder. Pero estoy hablando a líderes. A discepoli. A discípulos. Persone che conoscono la parola di Dios. A personas que conocen la palabra de Dios. Dio ti está diciendo una cosa en più questa mañana. A los cuales Dios le está diciendo una cosa más en esta mañana. Devi arrivare a un nuevo nivel espiritual. Tienes que llegar a un nuevo nivel espiritual. No soltanto devi ser un discepolo. No solamente tienes que ser un discípulo. Ma devi imparare ad ser un figlio. Ma tienes que aprender a ser un hijo. No soltanto devi meter en práctica la palabra de Dios. No solamente tienes que poner por obra la palabra de Dios. Ma devi iniziare ad adempiere i desideri di un padre tienes que comenzar a, cumplir los deseos de un padre. Ci sono tanti en la Chiesa. Hay varios padres en la iglesia. E abbiamo anche tanti padri nella Bibbia. Y tenemos varios padres en la Biblia. Tu puoi leggere di Josué. Tú puedes leer de Josué. Che aveva come padre Mosè. Que tenía como padre a Moisés. Che è successo con Josué? ¿Qué pasó con Josué? Tú lees Josué capítulo 1 verso 1. Tú lees en Josué capítulo 1 verso 1. e è scritto che Josué era servo de Mosè. Y, y está escrito que Josué era siervo de Moisés. E arrivi alla fine del libro de josué Y llegas al final del libro de Josué. Nel versetto 24, versetto 29. En el capítulo 24, en el verso 29. le dice que eh, em, eh, era figlio era servo di Dio. Donde dice che él era siervo di Dios. E al capitolo 1 al verso 7 En el capítulo 1, en el versículo 7, Dios promete benedizione e prosperità a Josué. Dios pro, promete, promete bendición y prosperidad a Josué. Però gli dice una condizione. Pero le da una condición. Che lui non doveva andare né a destra e né a sinistra. Que él no tenía que ir ni a derecha ni a izquierda. Dalla parola del suo padre, dalla parola di Mosè. Dalla parola di suo padre, dalla parola di Mosè. Giosuè capitolo 1 verso 7 non parla della parola di Dio. Giosuè capitolo 1 verso 7 non no habla della parola di Dio. Ma dice quando tu non andrai né a destra né a sinistra dalla parola di Mosè mio servo. Però dice che quando tu non andrás né a, destra né a derecha né a izquierda della parola di de mi servo. State capendo cosa ¿Estáis entendiendo lo que estamos diciendo esta mañana? una Hay una prioridad para Dios. Lo Lo hemos dicho también ayer. a tu padre a e tu madre honra a tu padre y a tu madre. ¿Y le cose tendrán andranno bene. Y las cosas te irán bien. tú tu honras a tu padre a tu madre, si tú no honras a tu padre y a tu madre, ¿Las cosas no funcionan? Las cosas no funcionan. Es perdido. era molto importante la palabra de Moisés. Y para Dios era muy importante la palabra de Moisés. Es que si onorasse la palabra de Moisés. Y que se honrase la palabra de Dios. Non es di Mosè. De, de, de, de, Moisés, perdón. No era la palabra de Dios. No era la palabra de Dios. Ma era la palabra de la autoridad de Moisés. Ma era la palabra de la autoridad de Moisés. Pero para Josué doveva ser como la palabra de Dios. Pero para Josué tenía que ser como la palabra de Dios. Porque cuando tú sei sotto autoridad porque cuando tú estás debajo de una autoridad, hay autoridad. Hay autoridad. Amén. Amén. Ma se tu non sei sotto autoridad si tú no estás debajo de una autoridad, gridi y demonios no se le van Cacci demonios, demoni ma non se ne vanno Ma eh, eh, fuera demonios, pero no se van. Escono y dopo un poco ritornano. Eh, salen y después de un rato regresan y te, te toman el pelo. E tu dici non è possibile. Tú dices, no es posible. porque dice la parola di Dio che nel nome di Gesù cacceranno i demoni. Porque la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús echará fuera demonios. Però questi escono e ritornano. Pero estos salen y vuelven. E l'autorità dove sta? ¿Y la autoridad dónde está? mateo 8 verso 9. En Mateo 8, versículo 9. te faccio capire perché le cose molte non funzionano. Te hago entender por qué muchas veces las cosas no funcionan. ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Mateo 8, versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz y esto lo hace. Qui está hablando el centurión? Aquí está hablando los centuriones. hablando de la su autoridad en el mundo natural. Está hablando de su autoridad en el mundo natural. Y e dice yo soy un centurión. Y dice yo soy un centurión. Sono sotto un'autorità. Estoy debajo de una autoridad. E per questo ho autorità. Y por eso tengo autoridad. Per questo comando e le persone vanno. Por eso comando y las personas van. Perché ho un'autorità sopra di me. Porque tengo una autoridad sobre mí. Ma se tu non hai un'autorità sopra di te, pero si tú no tienes una autoridad sobre ti, allora tu comandi, entonces tú comandas, ma non succede niente. no sucede nada. Ma quando tu sei sotto un'autorità, Cuando tú estás debajo de una autoridad, quando sei nella famiglia del padre, cuando estás en la familia del Padre, allora tutte le cose funzionano. entonces todas las cosas funcionan. E il centurione lo sapeva bene, El centurión lo sabía bien, perché viveva in un mondo naturale. porque vivía en un mundo natural. Oggi invece molti vogliono eh, tante cose. Hoy eh, muchos quieren tantas cosas. Vogliono que Dio combata le battaglie come ha fatto con Josué. Eh, quieren que Dios combata las batallas como ha hecho con Josué. Ah, Signore, come sei stato con Josué. devi essere anche con me. Ah, señor, como has estado con Josué, tienes que estar también conmigo. Però non vogliono ascoltare un Mosè. Pero no quieren escuchar un Moisés. Come ha fatto Josué. Como ha hecho Josué. Molti vogliono la doppia unzione di Eliseo. Muchos quieren la doble unción de Eliseo. Signore, dammi un'unzione doppia di Eliseo. Señor, dame una unción doble como la de Eliseo. Però non vogliono versare l'acqua sulle mani di Elia. Pero no quieren derramar el agua sobre las manos de Elías. ¿Están entendiendo? Le cose non funzionano così. Las cosas no funcionan así. Ci sono dei principi. Hay de los principios. Ci sono delle priorità. Hay de las prioridades. Onora a tu padre e tua madre. Honra a tu padre y a tu madre. Le cose ti andranno bene. Y las cosas te irán bien. Se sei sotto autorità. Si estás debajo de autoridad. La tierra se someterá. La tierra se someterá. Josué metteva il piede. Josué metía el pie. E la tierra se someteva. Y la tierra se sometía. ¿Por qué? qué? Porque aveva osservato tutte le parole di Mosè. Porque había observado todas las palabras de Moisés. Y e disse un giorno, aunque si gli altri non lo vorranno fare. Y, un día dijo, aunque si los demás no lo quieran hacer. Cuando me en la casa mía serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Damos aplauso al Señor. Quando iniziamo a leggere la Bibbia Cuando comenzamos a leer la Biblia con il concetto della paternità con el concepto de la paternidad iniziamo a capire tante cose. Eh, comenzamos a entender tantas cosas. Oggi abbiamo molte chiese senza un'eredità. Hoy tenemos muchas iglesias sin una herencia. Possiamo cantare. Podemos cantar. Possiamo predicare. Podemos predicar. Possiamo insegnare. Podemos enseñar. E possiamo farlo in una maniera eccellente. Y podemos hacerlo en una forma excelente. Ma non funziona. Pero no funciona. Perché non sono un figlio. Porque no. Non sono un figlio. Porque no son, no son hijos. Se non sono figlio, non ho un'eredità. Si no soy hijo, no tengo una herencia. E se non sono un figlio, non posso generare altri figli. Si no soy un hijo, no puedo generar otros hijos. Perché quello che ricevo, quello posso dare. Porque aquello que recibo es aquello que puedo dar. E quindi se io ricevo un'eredità spirituale, o quella sea, la posso dare. Se yo recibo una spirituale, espiritual, es esa misma que puedo dar. El il piano di Dio è un piano que atraviesa las generaciones. El plan de Dios es un plan que atraviesa las generaciones. Por esempio, Mosè ha staccato il popolo dall'Egitto. Per esempio, Moisés ha sacado el pueblo del dell'Egitto. Per portarlo la tierra promessa. Para llevarlo a la tierra prometida no ha è entrar en la tierra promessa. Pero no ha podido entrar a la tierra prometida. Si ha fermato. Si, si, è, mm, ha parado. ¿Y e qué cosa è successo dopo di ¿Y qué ha sucedido después de él? Chi è stato entrar en la tierra promessa? ¿Quién, quién ha sido que ha entrado en la tierra prometida? Josué. Josué. Se no non aveva figli, cosa sarebbe successo? Si Moisés no hubiese tenido hijos, ¿qué hubiese sucedido? ¿Habría tirado fuori un pueblo dal deserto? Habría cogido un pueblo del desierto? Dall'Egitto? ¿Dell'Egipto? ¿Avrebbe attraversato tutto il deserto? Ah, ah, ¿Hubiese atravesado todo el desierto? E non l'avrebbe mai fatto entrare nella terra promessa. Y no lo hubiese hecho entrar nunca en la tierra prometida. Questo succede tante volte in una chiesa. Perché muchas, esto, esto succede muchas veces en la iglesia. Tanti servitori di Dio salvano persone, le, fa, le, fanno, le portano al Signore. Tantos siervos de Dios sal, eh, eh traen personas al Señor. Pero no sono capaci di farle entrare nella terra promessa. Pero no son capaces de hacerlos entrar en la tierra prometida. Perché non hanno un'eredità. Porque no, han, no tienen herencia. Perché non hanno figli. Porque no tienen hijos. Le persone iniziano chiese. Las personas comienzan iglesias. Molto soffer sofferenza. muchos sufren. Trabajan mucho. Trabajan, trabajan. Anni. Muchos años. Si convertono 10 personas, 15 personas. Se convierten 10 personas, 15 personas. Dopo 10 anni, 15 anni sono diventate 25 persone, 30 persone. Después de 10 años, 15 años, eh, pasaron a ser 20, 25 personas, 30 personas. Al, ai 50 anni di ministerio. A los 50 años de ministerio. La se è arrivata a 50 personas gloria a Dio. La iglesia llegó a 50 personas, gloria a Dios. Se muere el pastor. Se muere el pastor. Perché dopo 50 años de ministerio por menos, ya habrá una cierta edad? Porque después de 50 años de ministerio seguramente tendrá una cierta edad. ¿Y tutti dobbiamo morire. E todos tenemos que morir. ¿Qué sucede a la Che, ¿Qué le a la Iglesia? No ci sono pastori. No hay pastores. La Chiesa si chiude. La Iglesia se cierra. Tutto quello che è stato costruito si è perso. Todo aquello que ha sido construido se ha perdido. Cuando en vez hay un hijo sucede algo diferente. Eh, el hijo prende la iglesia que aveva 50 personas. el hijo coge la iglesia que tenía 50 personas. a Y comienza a, trabajar. 100, 150, 200, 500. 100, 150, 200. muere, Fallece. ¿Todos quanti Todos morimos. Pero aveva un hijo. Pero tenía un hijo. O O muchos hijos. E uno di questi continua l'opera in quella chiesa. E uno di questi continua l'opera obra en la iglesia. Da 500. De, de 500. 1000, 1500, 2000, 5000, risveglio. E i figli spargono questo in tutta la nazione. Y los hijos desparraban todo esto en todas las naciones. Che differenza? Che differenza? Perché il piano di Dio è un piano che va nelle generazioni. Perché il plan di Dio è un plan che va nelle generazioni. Dio disse a Mosè, tu porterai il mio popolo nella terra promessa. Dio disse, dijo a Moisés, tu llevarás a mi pueblo a la tierra prometida. Però lui stava dicendo, tu come la tua generazione, quello che usciranno da te. Però le stava dicendo, tu, tu generazione, esa che saldrà de ti. I tuoi figli. Tus hijos. Josué. Josué. E quelli che verranno dopo. Y aquellos que vendrán después. La promessa. La, pro, la, la, la promessa. Iniziò con Mosè. Comenzó con Moisés. Ma arrivò a quello che erano i figli di Mosè. Pero llegó a aquellos que eran los hijos de Moisés. Il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. El, el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Perché? Perché? Perché non solo di Abramo? qué no solamente de Es que Dios fece la promesa de Abramo. Porque Dios hizo la promesa a Abraham. Pero ebbe solo un hijo. Pero tuvo solamente un hijo. L'altro era de la carne. El otro era de la carne. Poi quanti figli ha avuto Isacco? Después, ¿cuántos hijos ha tenido Isaac? E poi cosa succede? ¿Y después qué sucedió? Vedete la promesa de Dios. ¿Ven la promesa de Dios? A un cierto punto, a un cierto punto, en Egipto divennero un popolo. En Egipto divennero un popolo. De, se hicieron un pueblo. Porque la promesa que Dios fece a Abramo. Perché la promesa que Dio fece a Abramo si realizzò nelle sue generazioni. Se fue realizando en sus generaciones. Per questo anche se tu non vedi una promessa nella tua vita, Por eso que si tú no ves una promesa en tu vida, sappi che il piano de Dios no es soltanto per la tua vita adesso, tienes que saber que el plan de Dios no es solamente para tu vida ahora, través i tuoi figli, es a través de tus hijos, attraverso i tuoi nipoti, a través de tus nietos, attraverso i tuoi pronipoti. a través de tus bisnietos. Amén. Amén. Le cose non finiranno con la tua vita. Las cosas no van a acabar con tu vida. Perché? Perché? Perché tu avrai dei figli spirituali. Perché tu tendrás hijos espirituales. Perché sei figlio. Porque eres hijo. Recibes una Recibes una herencia. E puoi dare un'eredità. Y puedes dar una herencia. Ieri ero molto emozionato. Ayer estaba muy emocionado. Perché pensavo a quello che il Signore mi aveva donato. Porque pensaba aquello que el Señor me había donado. Perché mi ha dato 29 anni di esperienza. Porque me ha dado 29 años de experiencia. Ho risparmiato molto tempo, molte sofferenze. Y me ha ahorrado mucho tiempo y mucho sufrimiento. E quelli che saranno i miei figli spirituali y aquellos que serán mis hijos espirituales andranno ancora più avanti. Irán aún más adelante. digo Signore mio, cosa succederà con i nipoti? Y, dice, oh, Señor, ¿qué va a suceder con mis nietos? Amén. Amén. Perché l'opera di Dio è generacional. Porque la obra de Dios es generacional. E tú hay figli, Si tú tienes hijos, el desiderio es que tus hijos figli vadano più avanti di te. el deseo tuyo es que tus hijos vayan aún más adelante que tú. È, Dio, è il desiderio di Dio questo. Esto es el deseo de Dios. E riusciranno ad arrivare a posizioni, a posti. Y llegar a, a, a posiciones, a puestos. Inimmaginabili. Inimaginables. Perché partiranno più avanti. Porque llegarán más adelante. Da quelli che hanno costruito senza avere padri. De quelli che hanno costruito senza avere padri. È una priorità questa per la Chiesa oggi. Es una prioridad esto para la iglesia hoy. Non dobbiamo vedere il piano di Dio che finisce con la nostra vita. No tenemos que ver el plan de Dios que termina con nuestra vida. Ma che il piano di Dio inizia con la nostra vita. Ma che il, pl il plan de Dios inicia con nuestra vida. E quindi stiamo iniziando a capire qual è il disegno di Dio per questo tempo. Y estamos comenzando a entender el, el, diseño de Dios para este tiempo. donde Dios mete la gloria, como decíamos ayer, sera. Donde Dios pone la gloria, como decíamos ayer en la noche. E una chiesa de discípulos? Realizar una iglesia de discípulos. Ma ancora di più di figli. ma mejor aún de hijos. Poi nei figli ci sono i primogeniti, ma quella è un'altra predicazione. ma eh, eh después en los hijos están los primogénitos, eh, los primogénitos, pero eso es otra predicación. <laughs> Un'altra ora ci voleva... <laughs> Beh, se necesita un'altra ora per explicarlo. Come possiamo arrivare ad avere una chiesa di figli? Come possiamo arrivare a tener una iglesia de hijos? Il problema principale, come dicevamo prima... Il problema principal, como decíamos anteriormente... Es que si debo dar una heredità, es que si tengo que dar una herencia, debo ricevere una Tengo, tengo que recibir una herencia. Molti vogliono l'eredità. Muchos quieren la herencia. Ma non vogliono le abilità. Pero no quieren las habilidades. Mi spiego meglio. Me explico mejor. Se tuo padre ha una falegnameria. Si tu padre tiene una carpintería. Succede questo con i giovani. Succede questo con los jóvenes. Ah, adesso quando mio padre non ci sarà più io avrò la falegnameria. Ah, ora quando mio padre non starà più io tendré la carpinteria. Avrò questa eredità. Tendré questa herencia. Avrò il denaro. Tendré il denaro. Avrò persone che lavorano per me. Tendré personas que trabajen para mí. Ah, sarò una persona importante. Seré una persona importante. E quando arriva questa eredità? Y cuando llega esta herencia? La falegnameria chiude. La carpintería cierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona si de la dell'eredità. ¿Porque la persona ha preocupado por la herencia? Ma no se ha preocupado de recibir la capacidad di gestire esta eredità. Ma no se ha preocupado por recibir la capacidad para gestionar esta herencia. ¿Me state capendo? ¿Me están entendiendo? Molti vengono in chiesa. Muchos vienen a la iglesia. Vedono i pastori. Ven los pastores. Ah, dice che bello, voglio essere come i pastori. Y dicen, ay, qué bonito, quiero ser como los pastores. Desidero anch'io que me ehm, eh, hacen facciano eh, yo quisiera también que me aplaudiesen. A que me facciano el regalo. Eh, yo quisiera también que me den regalos. Amén. Amén. no vi gusta esto no vi piace? no le gusta esto, no le gusta... vogliono avere le capacità. Pero no quieren tener la capacidad. Per essere i pastori di una chiesa grande. Para ser los pastores de una iglesia grande. Solo si vuole, si vuole le cose materiali. Solamente se quieren las cosas materiales. Ma non le cose spirituali. ma no las cosas espirituales. Vogliamo l'eredità. Queremos la herencia. Ma non la capacidad? ma no la capacidad. Siamo materialistici. Nosotros somos materialistas. Sapete perché? Saben por qué? Questa è una cosa che prende tutta la generazione di oggi. Esta es una cosa que coge a todas las generaciones de hoy. Invitiamo le persone in chiesa. Invitamos a las personas a Vieni in chiesa perché Dio ti guarisce. Vieni ven a perché Dio ti sana. Invitiamo le persone in chiesa, vieni in chiesa perché eh, Dio ti darà il lavoro. Eh, ven a la perché Dio te darà il lavoro. Vieni in chiesa perché Dio ti farà prosperare. Eh, ven a la perché Dio ti darà prosperità. E quindi le persone entrano dalla porta della chiesa. Entonces las personas entran por la puerta de la iglesia. Con una mentalità. con una mentalidad que sono venuti in chiesa per ricevere dalla chiesa che, che, son, que han venido a la iglesia para recibir de la iglesia e facendo questo e haciendo esto noi stiamo creando una generazione de personas materialistas. nosotros estamos creando una generación de personas materialistas que solo vengono in chiesa per ricevere che solamente vienen a la iglesia para recibir sono come delle sanguisughe oh, son como de las sanguijuelas que se atacan a dos se succiona el sangue. Que se, se, se, atacan, se pegan y empiezan a succionar el sangre. vengono in chiesa tutto lo que possono pues, prendere prendono. Y, y ven, vienen a la iglesia y todo lo que pueden tomar lo toman. E non hanno invece capito y no han entendido che si viene in chiesa per dare. Que si viene, se viene a la iglesia para dar. Cuando se andaba en el templo, a quel tempi del tempio, eh, el, en los tiempos del templo, cuando se andaba en el templo, cuando se iba al templo, no se andaba per cantar. no se iba para cantar, no se andaba per ricevere la predicazione, no se iba para, para recibir la predicación, se andaba per fare una sola cosa, pero se iba solamente para hacer una cosa, per presentar offerte, para dar eh, ofrenda. Amén. Amén. Poco amén. Poco amén. Le persone entravano nel tempio perché dovevano offrire al Signore. Las personas entraban en el templo tenían que ofrecerle al Señor. No andaban là per ricevere. Non iban per ricevere. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dios ci ha portati in chiesa perché dobbiamo dare al Signore. Dios nos ha traído a la iglesia porque tenemos que darle al Señor. Non soltanto le nostre finanze. No solamente nuestras finanzas. Ma anche tutta la nostra vita. más también toda nuestra vida. Il nostro cuore. Nuestro corazón. Il nostro servizio. Nuestro servicio. Perché se stiamo qua in questa chiesa. Porque si estamos aquí en esta iglesia. È perché Dio ci ha posto per essere dei figli. Es porque Dios nos puso para ser hijos. E per onorare dei padri. Y para honrar a los padres. E per essere di aiuto y, ai pastori. Y para ser de ayuda a los pastores. Non le sanguisughe de pastori. No de las sanguijuelas de los pastores. Ma l'aiuto dei pastori. Ma la ayuda de los pastores. Per alzare le loro braccia. Para levantar sus brazos. In modo che la guerra possa essere vinta. En modo que la guerra pueda ser una victoria. Perché per fede conquistarono regni. Porque por fe conquistaron reinos. Ma quando Mosè era sulla montagna con le mani alzate. Ma cuando Moisés estaba en la montaña con las manos levantadas. C'erano persone che stavano alzando le loro mani. Estaban, había personas que estaban levantando sus manos. Era erano dei figli. Eran sus hijos. Che avevano capito. Che habían entendido. Che dalle mani di Mosè dipendeva la vittoria. Che dalle mani di de Moisés dipendeva la vittoria. Amen. Amen. Ci sono persone che vanno a trovare i genitori una volta all'anno. Hay personas que van a que van a, encontrarse con sus padres una vez al año. Però quando muoiono e c'è da dividere l'eredità corrono. Pero cuando se mueren y hay que dividir la herencia corren. Eh, si litigano con i fratelli per, i, per 1000 euro. Pelean con suo hermano per 1000 euros. Non è questo il cuore di un figlio. No es este el corazón de un hijo. Non è questo il cuore di un figlio spirituale. Non è questo il corazón di un hijo spirituale. Che deve fare un figlio? Che tiene che hacer un hijo? Quattro cose. Quattro cosas. La prima. La prima. Obbedire e ascoltare. Obedecer y escuchar. Ebrei 13, 17. en Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es de provecho. Provechoso, no es provechoso perdón, porque esto no es provechoso. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Eh. A A pocos les gusta obedecer. A piace essere sottomessi a qualcuno. A pocos les gusta estar sometidos a alguien. Perché? ¿Por qué? Era nuestra naturaleza humana. Es nuestra naturaleza humana. Siempre pensamos de ser mejores que los otros. Siempre pensamos ser mejor que los otros. ¿Verdad? ¿verdad? Sucede solo en Italia. ¿Sucede solamente en Italia? Ah, el pastor. ma yo conozco mejor la Biblia. Ay, el pastor, pero yo conozco mejor la Biblia. Yo predico mejor. Ah, yo predico mejor. Ah, yo toco mejor la tastiera. Ah, yo toco mejor el piano. Canto mejor. Canto mejor. Ah, no ci dovrebbe stare loro là, ci dovrei stare io. Ah, no tendría que estar ellos ahí, tendría que estar yo. Porque yo soy mejor. Porque yo soy mejor. ¿Sucede solo en Italia? ¿Sucede solamente en Italia? humildad precede la gloria. La humildad precede a la gloria. Amén. Aleluya. Lo so que no te piace, pero es así. Yo sé que no te gusta, pero es así. Pensa cosa è a Giovanni Battista. Piensa lo que le ha sucedido a Juan el Batista. Battezza jesús Eh, bautiza a Jesús. Tú el anhelo de Dios. Tú eres, tú eres el cordero de Dios. Que estoy el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Jesús se ne va. Pero Jesús se va. E lui lo sigue. Y él no lo sigue. Solo dos de sus discípulos lo siguen. Solamente dos de sus discípulos lo siguen. qué? ¿Por qué? Vi siete mai chiesti perché? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? Però se voi studiate la storia scoprirete che Gesù è tornato una seconda volta da Giovanni Battista. Si, si vosotros estudiáis la historia van a descubrir que Jesús regresó por segunda vez de Juan el Bautista. E lì due discepoli lo seguirono. Y ahí dos discípulos lo siguen. Gesù stava aspettando che Giovanni capisse che era arrivato il tempo di seguirlo. e eh, Gesù stava aspettando che Juan entendiese que había llegado el tiempo de seguirle. Però che succedeva? Che eso sabía. Che Giovanni Battista era così spirituale. Che Juan il Bautista era así spirituale. Mangiava solo locuste nel deserto. Eh, Comia langustas. Eh, comía langostas en Vestiva di vesti di pelo. vestiva eh, eh, vestía con il, con el pelo. Con, con vestido de pelo. E a un certo punto arriva un mangione e un beone. Eh, a un cierto, a un cierto punto. uno que mancha que bebe. A, un cierto punto llega alguien que come mucho y que bebe mucho. Que mai era estado en el desierto. Que nunca había estado en el desierto. El hijo del falegname. El hijo del carpintero. Con el mio grande ministero posso mai sottomettermi a un giovane que ieri ha iniciado el su ministerio Con, eh, con, mi, con mi gran eh, ministerio, con, con, mis capacidades, me, me puedo someter a, uno, a un joven que ha comenzado? L'avete mai pensato questa cosa? ¿Lo, ¿Lo habían pensado alguna vez esto? L'umiltà precede la gloria. La humildad precede la gloria. I discepoli di Giovanni l'hanno capito. Los discípulos de Juan lo habían entendido. E hanno seguito Jesús? Y han seguido a Jesús. Giovanni no. Juan Aveva dei dubbi. Tenía dudas. Per questo ha mandato persone a chiedere, ma sei veramente tu? Per, por eso ha mandato persone a preguntar, ¿eres realmente tu? Perché lui aveva un modello dentro di sé di uomo di Dio. Perché él tenía dentro di sé un modello di Dio. Che doveva essere 24 ore su 24 a pregare. Che tenía che stare 24 sobre 24 horas a orar. E se lui mangiava due... Uh, uh, cavalletti al giorno, eh, che, giorno. che se él comía dos langostas al día lui no doveva mangiare mezza él tenía que comer media perché doveva essere ancora più spirituale perché tenía que ser aún más espiritual e molte volte noi siamo così e muchas veces nosotros somos así pensiamo che dobbiamo servire dei pastori che devono essere super spirituali eh, pensiamo che tenemos que servir a pastores que tienen que ser super espirituales e quando camminano eh, sono da un metro di terra e eh, che quando camminano se sentono a un metro di terra entrano dalla chiesa la gente deve cadere a destra e a eh, sinistra e, eh, entrano alla chiesa e la gente si tiene che cadere a destra derecha y izquierda. Porque si no no son uomini di Dios. Porque si no, no son hombres de Dios. Se pregan non no non no funciona. Y si oran y no se cae, no funciona. allora io non posso a una persona così. Y entonces yo no puedo obedecer a alguien así. Perché quando io prego la gente cade. Porque cuando yo oro la gente se cae. E quindi perché devo obbedire eh, a una persona così? Y entonces ¿por qué tengo que obedecer a una persona así? Oppure io sono un anziano, perché devo obbedire a un giovane? E eh, yo soy un anciano, ¿por qué tengo que obedecer a un joven? Oppure io ho una laurea in teologia. Eh, yo tengo una, una, una laurea in teologia. Perché un... devo obbedire a una persona che non ha studiato? Perché tengo che obedecer a alguien che non ha studiato? Perché devo, tengo che obbedire a un licenziato in carpenteria? Perché tengo che obedecer a un licenziato in carpenteria? Però funziona. Amen. Ubbidire. E, obedecer. E ascoltare. Es escuchar. Seconda cosa che dobbiamo fare. Seconda cosa che tenemos que realizar. Appoggiare finanziariamente. Eh, apoyar financieramente eh, con las finanzas. Leggiamo primo Corinzi capitolo 9 verso 11. Leemos en eh, primera de eh, Corintios 9 9 11. 11. Leggetevi a casa dal verso 1 al 14. Leemos 1 Corintios 9:11. Si, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Amén. Amén. Oh. Amén. <laughs> Se, murió uno y amén. Solo murió y amén. Estoy muy mala. A casa leggetevi dal verso 1 al verso 14. Eh, en casa, per favore leerse del verso 1 eh, al verso 14. E scoprirete che questi problemi ci sono sempre stati. E descubriranno che estos problemas han stato sempre. Perché Paolo diceva, io predico la parola di Dio. Perché Paolo decía, io predico la parola di Dios. È giusto che io raccolga le vostre finanze. Y es justo que yo recoja vuestras finanzas. Perché c'è sempre una relazione fra il materiale e lo spirituale. Perché hay sempre una relazione entre lo materiale e lo spirituale. Sapete cosa guardava Gesù quando veniva al tempio? ¿Saben cosa mirava eh, Gesù cuando venía al templo no guardaba cómo pregavano las personas. no miraba cómo oraban las personas No guardaba cómo sonaban los musicisti no, no miraba cómo sonaban los, los músicos ¿Mas si metía vicino al cestino delle offerte Mas se ponía cerca del cestino de las, de las ofrendas per guardare cómo la gente offriva para mirar cómo la gente ofrendaba Ah, qué pastor extraño questo. ¿Y siempre qué, qué tan extraño este? Si mete vicino al cestino delle offerte per vedere la gente da. <laughs> se pone cerca de, de la cesta de las ofrendas para ver cuánto la gente da. Pero era así. Pero era así. ¿Verdad? La verdad. por qué Perché dove è il tu tesoro? porque dove sta tu tesoro? Lascia anche il tuo cuore. Ahí la, dejas también tu corazón. Vi ricordate cosa abbiamo detto su chi siamo figli? ¿Se acuerdan sobre aquello que hemos dicho de quién somos hijos? Dime dónde son tus desiderios. desideri. Eh, dime dónde están tus deseos. Y te diré de quién eres Y te diré de quién eres hijo. Dime dónde son le tus finanzas. Dime dónde están tus finanzas. y yo te diré de quién eres Y yo te diré de quién eres hijo. Ay, ay, ay. ¿Cuándo me van a invitar, ¿en quién? Aquí no me querrán invitar más. <laughs> Quello che stiamo dicendo stamattina è molto importante. Lo que estamos diciendo en esta mañana es muy importante. Perché sono chiavi fondamentali. Porque son claves fundamentales. Per vedere la gloria di Dio nella tua vita. Para ver la gloria de Dios en tu vida. Se sarai un figlio. Si serás un hijo. Sarai anche un padre. Serás también un padre. Se tu lavorerai per adempiere il sogno di un padre. Si tú trabajarás para cumplir un, el sueño de un padre. Altre Otras personas trabajarán para cumplir tu sueño. Perché lo que tú semini, porque lo que tú sembras ahí, Eso es lo que recoges. Amén. Amén. Eh, un poquito de amén más. Un poquito de amén más. Pero cuando se habla de <laughs> apoyar financieramente. Cuando se habla de apoyar financieramente. Ay, señor. <laughs> L'amore si con i fatti. El amor se demuestra con los hechos. No con le parole. No con las palabras. Amén. Solo la pastora, amén. <laughs> Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tercero punto. el tercer punto. Tenemos que amar nuestros padres espirituales. Dobbiamo amar a nuestros genitori espirituales. E pregare por loro. Eh, orar por ellos. Amén. Amén. Quanti pregano per i pastori? ¿Cuántos oran ah, por los mano Per i pastori. Ah, eh, levanta la mano si oras por los pastores. Ah, più di quanti offrono, si vede che costa di meno. Eh, è <laughs> más de aquellos que ofrendan, se ve que cuesta menos. <laughs> Perdonatemi. Perdon. <laughs> Però è così. Questo è molto facile. Esto es muy fácil. Quarto punto. Quarto punto. Dobbiamo onorare i nostri padri. Tenemos que honrar a nuestros padres. Efesini capítulo 6, verso 2 verso 3. Eh, en Efesios capítulo 6. 6 versetti 2 e 3. verso 2 y 3. Y lo perdí, perdón de los nervios. Promesa. 6 12, 3. 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. E anche su come si onora ci vorrebbe un'altra ora per parlarne. Y, y aunque sí, también sobre la honra se necesitaría otra hora para hablar. Però voglio concludere questo messaggio lasciando, un, lasciando un segno forte. Quiero, quiero cerrar este mensaje dejando un señal fuerte. Devi essere un buon figlio. Tienes que ser un buen hijo. Per domani essere un buon padre. Para mañana ser un buen padre. E Gesù ci ha detto una cosa molto importante. Jesús nos dijo una cosa muy importante. Come discepoli dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio. Como discípulos tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. E Gesù ci ha detto che ci sono due comandamenti che sono i più importanti. Y Jesús nos dijo que hay dos mandamientos que son importantes. Leggiamoli, Luca 10, 27. Eh, leámoslos en Lucas eh, 10, 27. Vedremo qualcosa di fondamentale questa mattina. de, diremos algo fundamental. Lucas 10, 27 dice, Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Amén. la ley. ¿eh? Jesús nos dijo que toda la ley Toda la palabra de Dios. toda la palabra de Dios Se en dos se encierra en dos mandamientos ama al Señor. amas al Señor come? ¿Cómo? con tutto il tuo cuore, con, con tutto il tuo corazón, con todas tue forze. E questo ci sta. E questo sta bene. Ma il secondo, Pero pochi secondo pochi l'hanno capito. Pocos lo hanno entendido. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ama al prossimo come a ti mismo. E quando Gesù disse questo, fece quella persona. E quando Gesù disse questo, hizo che questa persona. Questa persona disse Per giustificarsi, dice la biblia Esta, esta persona para justificarse, dice la Biblia. Dice, ¿Quién es mi mio eh, ¿Quién es mi prójimo? Y e aquí Jesús inicia con una historia que pocos han entendido. Y, Jesús aquí eh, comienza con una historia que pocos, pocos han entendido. E parla tres personajes que una, Y, y habla de tres personajes que descienden a, la, calle. En la calle. Ci sta il sacerdote. sta il sacerdote. sta il levita. sta il levita. E sta il buon samaritano. E sta il buon samaritano. E per terra c'è una persona povera. E por tierra hay una persona pobre. E racconta tutta la storia, la conosciamo bene. e y eh, recuenta tutta la storia, la conocemos bien. Quanti eh, la conoscono? ¿Cuántas la conocen? Alza la tua mano. Alza la mano. ¿La conosci veramente? ¿La, la conoces de verdad? ¿Veramente? ¿De, verdad? Ok. Chi ¿Quién es tu próximo? ¿Quién es tuo prossimo? Chi è il tuo prossimo? ¿Quién es tu prójimo? Le persone sempre pensano che il nostro prossimo è quello, il poveretto per strada che sta morendo. Eh, la- las personas siempre piensan que nuestro próximo es el pobrecito que está en la calle muriendo, Che noi dobbiamo aiutare. que nosotros tenemos que ayudar. Ma in realtà la parola di Dio non dice così. Pero en realidad la palabra de Dios no dice así. Molte volte non dobbiamo avere una grande rivelazione. muchas veces no necesitamos tener una grande revelación. Basta leggere meglio. Mm, mm, simplemente basta leer mejor. Luca capítulo 10. En Lucas capítulo 10. Verso 36 y 37. Del versículo de 36 al 37. La palabra de Dios dice, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién de quei tres ha el próximo del pobre? ¿Quién de ellos tres ha, ha sido el próximo del pobre? Está escrito así. Está escrito así. state leggendo? Sta, le sta leggendo? Dice chi di queste tre persone è il prossimo del povero? E eh, chi de estas tre persone es el prójimo del pobre? Il sacerdote? Il sacerdote? Il levita? El levita? O il samaritano? O il samaritano? E lui dice quello que ha avuto compasión di lui. Y él dice, aquel que ha tenido compasión de él. Quindi estamos capendo una cosa muy profunda Por lo, que, por lo cual estamos entendiendo una cosa muy profunda. que tu próximo no es el pobre Que tu próximo no es el pobre. Ma colui che aiuta il povero è il prossimo. Ma aquel que ayuda al prójimo. Al pobre Al, pobre es el prójimo. ¿Me state capendo? ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. Il prossimo non è il povero, ma il samaritano che aiuta il povero, quello è il prossimo. Grazie. Eh, el, el, el prójimo no es el pobre, mas es el samaritano que ayuda al pobre. Amén. Amén. E la Bibbia dice ama il prossimo tuo come te stesso. E la Bibbia dice ama tu prossimo come a ti mismo. Chi è il tuo prossimo? Chi è il tuo prossimo? È tuo padre spirituale. Tu padre spirituale. Che ti ha preso quando eri a terra. Che ti ha Tiago Aquino estaba por aquí. di Gesù. Ti ha hablado de Dios. Ti ha aiutato. Ti ha ayudado. Ti ha sanato. Ti ha sanado. Ti ha portato a crescere. Ti ha, ti ha llevado a crecer. Non è il, sacerdote il grande predicatore. No es el sacerdote el gran predicador. Tu puoi vedere per televisione que, cristiana. Que tú puedes ver por una televisión cristiana. O puoi seguire per internet. O puedes buscar por internet. Non è il grande adoratore musicista. No es el gran adorador músico. Quelli non sono il tuo prossimo. Eso no son tus prójimos. Ma è quello che si è avvicinato a te. Mas es aquel que se ha acercado che ha dato il suo tempo per te, che ha dado tu tiempo para ti, che ti ha discepolato, che ti ha discepolato che ti ha fatto diventare un leader, que te ha hecho hacer un líder. Questo è il tuo prossimo. Ese es tu prójimo. Amén. Amén. E questo devi adorare come te stesso. Es esto que tú tienes que amar como ti mismo. Solo dobbiamo leggere meglio la Bibbia. Solo tenemos que leer bien la Bibbia Amén. E vederla con gli occhi di Dio. Y verla con los ojos di Dios. Toda la Biblia. Toda la Biblia si racchiude in due comandamenti. Se encierra en dos mandamientos. Perché per Dio c'è una prioridad. Porque para Dios hay una prioridad. Ed è la paternidad. Y es la paternidad. Prima nei confronti di Dio. Ah, delante de, de, Dios. E nei confronti dei nostri padri spirituali. Y, delante de nuestros padres espirituales. Tutto il resto sono sciocchezze. Todo lo demás son boberías. Stiamo capendo cosa stiamo dicendo. Stiamo entendiendo lo que estamos diciendo esta mañana. Ama el próximo tuyo. Ama a tu prójimo. Como te stesso Como a ti mismo. Amén. Amén. vamos a alzarci in piedi, vogliamo pregare. Ahora nos vamos a poner en pie porque quisiéramos orar. Ci sarebbe tanto e tanto da dire. Eh, en realidad habría mucho y mucho más para decir. Pero voy a tener un tiempo para pregar ¿eh? Pero quiero tener un tiempo para orar. es que a Dios que ci dia uno spirito di figli questa sera. Y, esta pedirle a, a, Dios que nos dé un espíritu de hijos en, en esta mañana. La Biblia habla del espíritu de adopción. Eh, la, la, Biblia habla del espíritu de adopción. Que ci fa gridare Abba Padre. Que nos hace eh, gritar Abba Padre. Abbiamo bisogno di uno spirito di figli. Eh, necesitamos un espíritu de hijos. Que ci fa essere figli spirituali. Que nos hace ser hijos espirituales. Preghiamo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te quiero questa sera. te, te pido esta mañana. que tú puedas portar eh, esta nuestra chiesa a un nivel más alto. Que tú puedas llevar esta iglesia a un nivel más alto. Che non solamente possiamo essere discepoli, Signore. che non solamente podamos essere discepoli signore Ma che possiamo essere figli, Signore. Ma che podamos essere hijos. Che possiamo intendere questo mistero, Signore. che podamos entender este misterio. Che possiamo intendere questa chiave. che podamos entender esta clave. Perché da questa chiave dipende il bene della nostra vita. Porque de esta clave depende nuestra vida. Da questa chiave dipende il bene della nostra famiglia. De, de esta clave depende el bien de nuestra Da questa chiave dipende il bene della nostra Chiesa. De, de, de, esta clave depende el bien de nuestra iglesia. Da questa chiave dipende il bene della nostra nazione. De esta clave depende el bien de nuestra nación. Da questa chiave dipende il bene del mondo intero, Signore. De esta clave depende el bien del mundo entero. E Padre, io ti prego che questa mattina Padre, yo te pido esta mañana che queste parole possono rimanere incise nei cuori. Que esta palabra puede, pueda permanecer En, los corazones. Que no sean soltanto parole de un altro predicatore. Que no sean solamente palabras de otro predicador. Que produzcan una transformación. Pero que produzcan una transformación. Un cambiamento. Un cambio. Un cambio. Un qualcosa di profondo, di radicale. Un algo profundo, algo radical. Che possa incendiare i cuori dei figli. Che pueda incendiare il corazón de los hijos. Che possano andare dal padre. Che puedan ir dal padre. Abbracciarlo. Che puedan abbracciarlo. Adorarlo. Che puedan honrarlo. Obbedirlo che puedan obedecerle. Appoggiarlo finanziariamente, che appoggiarlo finanziariamente. Perché abbiamo bisogno di padri nella Chiesa. Che necesitano un padre nell'Iglesia. E se non siamo figli non saremo mai padri, Signore. E se non siamo figli non saremo nunca padri E questa sera, Signore, ti vogliamo ringraziare. E in esta mañana, Signore, te queremos agradecer. Perché tu hai mandato la tua parola. Perché tu hai mandato tu palabra. E guaristi il tuo popolo, Signore. E perché tu sanaste tuo popolo E ti vogliamo ringraziare, Padre. E te queremos agradecer, Padre. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. y amén. amén. Aleluya y a su nombre. Bendito sea el Señor, tome asiento un momento. Ya estamos...